копать монетку или гильзу You look well. и выкопал. А, вот она. Вот она, красавица. Вот она. Опа, она. Опа, она. Опа, она. А это серебруха. А это серебруха и это 20 копеек. 1875 года. Вот это фарт. Вот это фарт. Вот это серьезно. Сейчас прибор выключу. Вот это фарт. Вот это фарт. Сейчас попробую ближе подвести. Вот она такая. Потом будет фотографии еще. Вот это да. Вот это серьезно. Да. <laughs> Коп начался удачно. Ладно. Сейчас заканчиваем.